チャオゆりこたいがです皆さんこんにちははいでは今日はな、な、な、な、何にしますかはい今日は東京で買える有名な駅弁を三つ食べていただきたいですだからお昼食べないでくださいって言ってたんですねなるほどです よく、まあ、僕あの、ね、お仕事で地方とかも一緒に行ったりしますけれど大変ですよ、まあ、お弁当食べますよね新幹線あ食べますやっぱり私は必ず食べちゃいますねあので特にその何駅のおすすめ弁当地方のおすすめ弁当、はい そうだから港町に行ったらじゃあ必ずお魚のお弁当買ったりとかあのそこの場所は例えば肉の夢だったら必ず肉のお弁当買ったりとかはします今回は東京っていうことで東京駅から地方に行く時とか、まあ、東京駅に遊びに来た方々が食べる東京まあ東京っていうのは関東のものなんですけれど、お弁当っていうのをちょっと選んでみたんですけど。ええ まあ、東京駅って今正直全国のお弁当が食べれるようになってるんですけど、ね、とにかく昔からすごく人気な関東圏特に東京駅周辺でいう、まあ、人気なものを今日集めてみましたおおありがとうございますやった食べたことあるやつありますかないですないですない確かにないですね特に東京だとあんまりあんまり買わないですね東京弁はなんか東京弁だとあ東京弁だから 確かにそういう逆に東京弁当のあの人気があるのは知らなかったですえー、では早速食べていきましょうよしいただきますはいこちらですバチャンえー、全然読めない漢字が難しいシウマイそうシウマイ弁当シウマイあこれ弁当の漢字はいお弁当 と <laughs> ちなみにこれは横浜ですあそうなんですか、はい、おおだからドラゴンとかあ確かにこれ横浜ですねこちらのお弁当がえー、っとはい昭和の29年だから今からほぼ70年前から発売されているお弁当嘘えー、すごい昭和の弁当食べるのはすごい楽しみせーのじゃんあれ <laughs> せーのおーめちゃめちゃ可愛い横浜なので中華が中華そうですねそうですねシューマイっていうことで人気なんですけど非常にファンが多いお弁当ですうん結構いろんな具が入ってるので、ね、どれから食べるかとかもこだわりがあったりして、うん、結構面白かったりするんですよ何から食べるのかね えどこからがいいかなこれこれがこの肉が特に気になりますこんな感じですではいただきますうんうんうんやわらかいうえ駅弁の肉こんなに柔らかいでできるうなんのわすごい それお肉じゃなくてえ嘘えツナです本当だから柔らかいなんだえすごいでも肉のえうんあ確かに確かに確かに今言われたらあ確かにツナだねと思ってたんだけど美味しくて肉だと思ってたんですよそうちょっとご飯も。 うんご飯も美味しい次これこれなんて言うんだっけシューマイですシューマイシューマイいただきたいですこんな感じですいただきますうんうんなんかすごいフレッシュな感じがしないんですかそうこのシューマイがすごく、まあ、人気なんですけど まあ冷めてるじゃないですかそう冷めてる全然冷めてるのにこれ美味しい秘密があるそうなんですけれどええホタテですねうんなるほどですねうんスカロッピーネはイタリアでもよく食べられますうんだからかうんうんうんそうマスタードとソイソースがついてるので お好みでシューマイにかけてみたい私はかけないで食べるのが好きですけどねあそうなんですか、はい、えやっぱりそれもお好みですよね、うん、人によって人によってジャパニーズマスタードなんでちょっと辛いので少しでいいと思いますじゃあちょっと日本のマスタードで食べてみます辛がっこっおおめちゃめちゃ辛い <laughs> ちょっと待ってちょっと辛いじゃなくて結構ほらああえ中華よりも辛くないこれ <laughs> 言ったじゃないですか辛いですって <laughs> えこんなにいと思わなかったまあまあまあでも美味しい一緒に美味しいですちょっと醤油もうん醤油と合うよねやっぱり出し辛だと。 Very good あとはフライドチキンですね、うんうん、卵焼き、はい、かまぼこ、うん、とジンジャーと、まあ、昆布、はい、昆布、でこれがたけのこの煮たものなんですけど結構そのたけのこがね人気なんですうんあガリガリするんですね美味しい確かにめっちゃめ私は あんまり食べないんだけどこれは結構噛むのは気持ちいい私実は一番そのタケノコが好きですねこのそうなんですかはいおおやっぱりで隠れてると思うんですけどアプリコットがあるはずなんですけどさっきは食べちゃったあ食べました <laughs> さっきはなんか何これと思ってキュンと思ってあれや ってことだってでも何も言わずに食べちゃうでもなんでアプリコットが入ってるのデザート食べちゃったあでも最初に食べる人もいますしあ本当途中で食べる人もいますけど、えー、まあ、これ1個でデザートまで入ってるそっか私は肉と食べちゃったのシンプルシンプルシンプルシンプル どうでした食べた感想もっと食べたいです食べましょうちょっと他のお弁当ね食べでもでも真面目で真面目で美味しかったこんな中華のフレッシュが食べるなんて駅弁と思わないぐらいですよねこれどうですか外国人の人あ受ける受ける受ける受けるなんか絶対好きになると思います特にこのシューロンポシューマイシューマイ全然違うシューマイは結構外国人が好きと思いますよ このお弁当シューマイっていうのがあんまり日持ちしなくて今日中に食べなきゃいけないんですああですよねでなのであの東京から地方に行く飛行機とかもそうなんですけど、お土産としてもすごく人気があるシューマイですなるほどです面白かったです美味しかった